ーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。よです。少量です。はい。というわけで、今回なんですけれども、うん、とあるホテルにやってきました。まあ、今回はですね、ホテルの僕たちの過ごし方をお送りできればと思っております。イエーイ 綺麗なホテルだねうんねそうなのここ用意してもらったところなんですけども、ね、めっちゃよくて来てテンション上がったよね僕ら自分たちだったら絶対予約しない <laughs> 感じのとこなんですけどできないホテルね、うん、すごいなのでまあいろいろ行こうかなと思いますひょにょいいかなうんよしじゃあどうしようかねどうするどうするどうするとりあえず布団にダイブしとく広い ダブルベッドイエイ <laughs> いいね <laughs> すごい空気をボーいやどうしようかシャワー浴びちゃう先シャワーねうんさっぱりしたいねそうだねシャワー浴びてさっぱりしようしようかうんよっしゃ行くぜ行くぜよいしょよいしょお風呂さっぱりしましたぜい いや広いっすねわあ、わあ、気持ちいいななんかめっちゃいいねはあもう今何もしたくない 終了めっちゃ広いのねなんかすっごうんどうした <laughs> 服着なさい <laughs> 服着なさい撮ってたの短いよねこれえこういうもんかなちょっと短いんじゃないかなと思ってるまあでもそんなことないか巻きだからまあそういうもんじゃないバスローブにしなかったのうんバスローブにしてないなんでバスローブにしようって言ってたじゃん いやなんかさ俺のセクシーなさ <laughs> バスローブショットを見たらさみんな鼻血ブーするかなとってああなるほどねそれは大変だ <laughs> 食べたいんだ俺お腹空いてんですよ、ね、あお腹空いたははいはいさっぱりしたーまったビール飲んでじゃあもういいかなこのベッドの上でビール飲んじゃってさあ乾杯しようぜコンペコンペコンペとコンペコンペペイと 美味しいああ、うまい食べるね食べていいよ食べんの俺もなんかおつまみ食べるひょうにょう。いいのかなこのベッドの上で食べちゃって怒られるかないただきますうん食べて食べてうん美味しいなんかコンビニのさサンドイッチ美味しいよね美味しいねうちと一緒の白いそうです、うん あ、本当だ。なんかうちもさ、白に変えてやっぱ、ホテルっぽくなったっつうかさ、いいよね。そう。で、こことかさ、ちょっと、あんま机とかないからさ、こうやって食うけどさ、多分家だと、さ、ああ、分かる。これるから、みたいな感じで。 <laughs> 言われるもんね。そこで食べないで。って言っちゃう。 して。なんか本当はね、なんか京都にせっかく来たからさ、京都名物みたいなもんさ、うん、京都名物って言ってパッと思いつかないんなんか食べたかったけどさ、うん、もう時間が時間だったからね、着いた時間が。うん、私、今日からちょこっと泊まるんですけど、うん、あの、このホテル の時間しかちょっと僕らの時間が取れなくってその後もういろいろ進んだら、ね、東京に戻んなきゃいけなくなってるのでちょっと観光観光はできないもんね今回 <laughs> できないねお仕事でね来させてもらったからね、うん、まあお土産だけは買って帰ろうかな、うん、帰りに、うん、駅でいいやんでもあれでしょ駅でさお土産選んでたら、うん 東京でも買えるとか言うんでしょ <laughs> まあな物産展とかもいろいろあるから、ね、あそうねどこでも買える便利な世の中ですよ、うん、でも今日ちょこっとなんか京都駅だけ、うん見たけどすごいね建物すごいでしょねなんか翔太がさもうこの駅はどこの駅よりもすごいってなんか来る前にさ、うん、すごい興奮して言ってたじゃん、うん、 富士山に登っても感動しない男が富士山には言わないなんか何年か前に富士山登ってて、うん、その前にさなんか「えもう富士山登ったら人生観変わるよ」とかさ <laughs> 言うのよ言うのみんな俺登ったことないけど絶対言うと思う、うん、もう景色が全然違うとか言うじゃあいざ登りました、うん、そしたらもうね全然変わんなかった多分ね期待がすごかったんだろうね <laughs> そう 川もそうだよ多分ハードルが富士山よりも高いところにあったから、うん、いやそうそうそうもう超えられなかったんだろうねそのハードルを富確かにもう変わるぞとか思,、思ってたと思う、うん、 <laughs> 人生観変わるんだと思 <laughs> う変わってやるぞぐらいに思ってたと思うあれ対しておかしいな <laughs> そうそうあれここどこだっけそうなのそんなこともあったな あとなんか、結構、すんなり登れたんだもんね。あ、全然。うん。まあ、若かったっていうのと体力があったっていうのもあるかもしれないけど。そうだね。二十歳ぐらいの時だったんだけど、うん、登れたね。多分、今の俺が登ったら、うん、多分上でもうほんとマジで死にそうになってた。ほんとうん。はあ、帰りつらみたいな。 <laughs> 登ったのはいいけど、帰りつらみたいな。 感じになりそう。まあ、感動するんだろうけどね。うん。美味しい。相変わらず美味しそうに食いますな。うん。足もんであげようか。よっとああ気持ちいい。気持ちいいああ、すごい。気持ちいい。うん。ああ。 <laughs> いいね。いいうん。いいよ。いいよ。そこそこ。もっとおだてて。そこそこ。ああ。ああ。 <laughs> なんかもうやらせ感満載だよ <laughs> 多分なあの画像を消して音音声だけ聞いてた思っらたのちょっと思違ったうのそれちょっとみんなやってみて OK その今、うんじゃあみんな今閉じて <laughs> 携帯閉じてもらっうて声だけ楽しんでもらおう、うんはいじゃあ今みんな閉じててね携帯、うんはい閉じましたはい閉じてる閉じてる、閉じてる ああああ <laughs> あそこ、ここでしょうん気持ちいいああここここでしょああいいここがいいでしょ <laughs> やめてよもうやめてよバレちゃうじゃん俺の合法合法だよねうんだって足のマッサージしてもらってるだけだもん気持ちいいマジで気持ちいいはいじゃあこっちの、はい、優しい 俺もしてあげよう後でああいいよいいよ俺はあの言っとくだけだから <laughs> 漏れてるよ言っとく漏れてるんだよ言っとくだけ全部流すわ全部流すよあれちょっとカットします <laughs> 全部流すもん俺の性格の悪さがバレて <laughs> いやマジで気持ちいよかったあのねここマッサージチェアもねついてんだよねそうなんだよすごいよねあんまでも量マッサージチェア得意じゃないもんね うんあとねなんか多分お酒飲んだ時にマッサージチェアとか乗るとなんかすごいなんか、ね、酔いが回りすぎちゃってさわ、ね、かるわかるすごい体がだるくなっちゃうありがとうもういいよありがとういやすごい足が楽になったよかったもうしてあげようかあいいよいいよいいよありがとうありがとう翔太の屈っせ足をやめて <laughs> 終了 <laughs> みんな真似しないで。 <laughs> 良い子は真似しないでください。真似しないでください。美味しいよね、生ハムね。うん。うんコンビニのくらいのがねちょうどいいんだよなあ分かるわ、うん、そうだね確かにちょうどいいちょうどいいのようんそうなんか高級なのもやっぱ美味しいけど、うん、あんま食べれないよね量がそうだねそういうとこある確かにあいいねいいね、うん、もうこれもう大好き何食べてるか分かるかね <laughs> ちょっとみんなに <laughs> どうでもいいんだけどねこれ <laughs> それ何あの炭火焼きの鳥鳥の地鶏みたいなやつ <laughs> コンビニで買えるやつもうこれが美味しいのよあ美味しいうんでも明日の朝めっちゃ早いからさそうだある程度したらもうそうだね横にならなきゃいけないね、うん、まあでもすごいね楽しそうな仕事だからお仕事だから、うん、そうだね写真撮ろうだそうだねもうこの広いさベッドもう何でもできちゃうんだから 何でもできちゃう何すんのよあー危ない危ない危ない危ない危ない何でもできちゃうんだからこんな広いと何でもできちゃうよいいんだいや楽しんでんねああいい音すんねああやめてやめよ俺怪我するからやめやめていやほんと無理だと思う いやー、いいねでも運動音痴な翔ちゃんでもさ、うん。前回りはできるの、前回りできるな。後ろ回りはできるいやー、怖い。怖いんだよ。やめてよ。怖い怖い。今度動画でやろう後ろ回りできるかいや、怖いや危険だからねうん。ちゃんとしたところでやろう。ちょっと練習しなきゃ。 <laughs> やめて家で練習するのやめて <laughs> そうなのいろんなものが壊れそうだじゃあ そろそろ横になるか横になるかうんひょにょよしじゃあもう暗くしちゃうねうんはいおやすみなさいはい、はい、というわけで今回はですね、うん、まあ、ホテルでの僕らの過ごし方をやっていきましたイエーイ この動画が面白いと思っていただけたらチャンネル登録と、はい、高評価のボタンもお願いしますインスタ、ツイッター、はお願いしますではまたおやすみなさいおやすみなさいイエスよ電気消してアレクサ <laughs> 電気消して。俺も言おうと思った。 <laughs> やめてよ。